Alam mo naman Nung tayo pang dalawa Ginagawa mo pang unan Ang aking mga paa Di sinabi mo pa Na kapag tayo'y kasal na Kaya mong ibigay sa akin Ang anak na isang dosena Ngunit bakit ngayon mo na nga ako pinapansin Pinagtataguan pa Akala tuloy ng iba Di pang display ang iyong ganda Minsan pa nga ako'y nagtataka Kung napapano ka na Bakit nagkaganon ang tanong ng aking ina? Wala akong ibang masabi Kundi ang pagtakpan ka Dahil alam mo naman Na mahal na mahal kita Gagawin ko ang lahat kahit Ikamatay ko pa bakit ngayon ibang-iba ka na? Hindi mo na nga ako pinapansin, pinagtataguan pa. Akala tuloy ng barkada, hindi ikaw ang aking nobya. Minsan na may napagkamalan pa akong kolektor ng nawasa. susuyuin ka Handugan ka raw ng bulaklak Rosas na kulay pula Sagot ko naman sa kanya Hindi bale na lang ama Hihintayin ko na lamang Mawala ang kanyang amnesia Ngunit bakit ngayon na nga ako pinapansin Pinagtatagpuan pa Akala tuloy ng iyong lola May bisita kang Dracula Matituloy bawang nyo sa kusina Naubos sa kapupukul niya Kalvarin kita.